Genesis 1.29 Genesis 1.29 Daniel 1 Daniel 2 Daniel 2 Revelation 14.6 Revelation 12:17 Exodus 20 verse 8 <laughs> Exodus 20:8 Exodus 20 Ezekiel 20 Ezekiel 20. First John 1 First John John 3:16 First John 3:2 First Gen 3. Ah, First Gen 2. This is the problem.